我的一个朋友思思，一天早上起床的时候，突然眩晕发作，完全不能动，只能右侧卧位，头一动就天旋地转，恶心呕吐。他心想，该不会是老毛病颈椎发作了吧？结果去医院一检查，说是耳朵附近的一个前庭神经出了问题。思思就很疑惑，眩晕跟耳朵又有什么关系呢？ 其实呀，耳朵附近的前庭神经是身体管理平衡的一个重要的神经。当它的功能受损的时候，就会出现一系列眩晕的症状。所以说，出现眩晕的时候，一定要记得检查前庭神经的功能哦。我的朋友思思，自从诊断是前庭神经功能受损引起的眩晕之后呢，就很疑惑。 是不是所有的这种类型的眩晕都是一模一样的表现呢？其实周围性的眩晕有非常多不同的亚类，譬如说良性阵发性位置性眩晕，又叫耳石症，就是一个非常常见的类型。它往往呢与我们的头部位置的改变密切相关，头部位置一变化，就容易引起短暂的剧烈的眩晕发作。另外还有一种呢叫前庭神经元炎，前庭神经元炎呢，我们通常认为是病毒。 感染了前庭神经所导致的，而这种情况发生的时候呢，眩晕往往比较持续，需要我们使用一些药物才能缓慢的好转。还有一种叫做梅尼埃病，梅尼埃病呢，往往除了眩晕之外呢，还会出现听力的下降以及耳鸣的表现。还有前庭性偏头痛呢，也经常会引起患者眩晕的表现。而除了眩晕之外呢，这种情况还会往往合并。 偏头痛的发生，所以如果像思思这样怀疑是前庭神经功能受损所导致的眩晕的时候呢，一定要注意及时的专科就诊，找清楚自己眩晕的具体的原因，才能够更好的对症治疗哦。我的朋友思思诊断是前庭神经功能损伤所导致的眩晕之后呢，医生说要采取综合治疗才能更好的治好这种眩晕，那么。 到底有哪些治疗手段呢？最重要的当然是对因治疗。比如说，耳石症引起的眩晕，往往是因为内耳钙沉积物的异常沉积所导致的，所以说经常要使用手法复位来减少钙沉积物的异常沉积。又譬如说，全庭神经元炎是由于病毒感染所引起的，而这个时候呢，往往要采取抗病毒的药物治疗，以及激素抗炎等相关的药物治疗来对因处理。 其次呢，还有一些对症治疗可以采用，譬如说对于非常严重的眩晕发作，往往伴随有强烈的恶心、呕吐等等症状，这个时候医生往往会采取用一些药物来减轻眩晕、缓解恶心、呕吐。 对于反复发作的慢性眩晕的患者呢，医生呢还会建议平衡锻炼等康复治疗的手段来应对反复发作的眩晕。那么，如果像思思这样出现突然的眩晕发作，除了要及时去医院就诊之外，自己也一定要注意保护好自己，因为眩晕发作的时候往往会伴随有走路不稳，容易摔跤，导致二次损伤。 所以说，如果突如其来的眩晕发作，一定要保持比较安全的体位，保护好自己，减少二次的伤害。了解更多医学科普知识，请大家关注我。